Hoi, leuk dat je weer kijkt. De Seinfeld set is klaar eindelijk. Bibi is leuk even mee te kijken. De, ehm, ik heb er vier dagen op gebouwd. Geen vier hele dagen natuurlijk, maar eh, elke vier dagen een stukje. Eh, ik heb het helemaal gefilmd, dus eh, na de intro komt de speedbeeld. geniet ervan en blijf kijken tot het einde, want op het einde zie je nog de hele set in de normale snelheid gefilmd hoe die er van binnen en van buiten uitziet. Voor de Seinfeld-liefhebbers zitten er eh, een aantal easter eggs in de set zelf. echt voor de, voor de kenners. Dus eh, daar komt eh, binnenkort een aparte video over. Dus abonneer je op dit kanaal en geniet van de Speedwild. Er is ook een lichtset te koop. Dus een extra uitbreiding op deze set. En dan gaan al deze lampen kunnen ook echt licht geven. En ook wat eh, details in de set zelf geven dan licht. Dus eh, die ga ik zeker nog aankopen. Maar ik ga eerst verhuizen. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.